Привет! Хочу предложить э, мою интерпретацию э, мяса по-французски. Э, готовим порционно, на ужин. Все очень просто и, э, как сказать, вкусно и сытно. Итак, я беру кусочки мяса. Э, я, конечно, постаралась их нарезать э, больше, меньше, одинаково и тонко. Э, солим, э, перчим. В этот раз мы будем использовать только черный перец, чтобы не перегрузить мясо. Так, перчим. Э, берем фольгу и э, как бы нарежем три, э, три ну, кусочка. Вообще я даже подаю в этой фольге. А мясо к мясу можно любой гарнир, можно овощи, можно картофель, рис, ну, что вам захочется конкретно в этот момент. Готовится все ну, настолько легко и настолько все быстро, что прям <laughs> завидно. Так смазываем, кладем на порцию, выкладываем сверху лучок, смазываем все майонезом, э, ну, как у нас делали мясо по-французски, э, сверху сыпали сыр. Э, ну, я, честно говоря, не очень люблю. Ну, кому как нравится. Кулинария ж это дело такое. Можно э, добавлять все, что ты хочешь. Так, и делаем как тарелочку, как конвертик. так. И вот это вот э, кладем на пруд. Так, сделали три конвертика. Ставим на 200 градусов. Э, Где-то э, пока на полчаса. Так, прошло полчаса. Мясо достаем. Открываем конвертики и ставим минут на 10, чтобы ну, появилась корочка. Так. Ну что, у нас мясо э, готово. Достаем из духовки. сухое мясо. Э, подаю я прямо э, в таком виде, кладу на тарелку и рядом гарнир. Приятного аппетита! Э, пожалуйста, пишите свои комментарии, присылайте свои рецепты, которые мы можем проверить эм, насколько они вкусные и насколько реально их делать. Также подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам. До свидания.